Вітіскоп. Ніклстон перебуває тему трьох болідів для кожної е, команди, які залишаться. Нібито їх буде вісім команд, 24 боліди на старті, і з'являться треті пілоти, які, можливо, навіть не будуть приносити повні очки у кубок конструкторів. Чи тобто там е, поки що йде е, суцільне обговорення божевільних ідей, як це буває традиційно з Берні, але. Як ты думаешь, взагалі, чи реально це для Формули 1 сучасної? Исходя из того, что это кардинальное решение, и оно, наверное, не очень сейчас, прямо сейчас, я имею в виду вот в следующем году, оно не очень в следующем году нужно Формуле 1. Его нужно попробовать, его нужно как-то, ну, это глобально обсуждать с командами, да, потому что у нас идет вторая уже заключительная фаза сезона, вот, и эти разговоры только сейчас, э, ну, так уже основательно начались. Если они вот сейчас до зимы таки решат выпускать три болида с следующего года от каждой команды, по мне будет это очень необоснованно. Это опять вызовет э, кучу недопониманий правил. Э, ФИА будет по ходу сезона вносить коррективы, будет э, ну, один сплошной бардак. Я просто боюсь, що це може взагалі е, спричинити на початок е, руху Формули 1 в напрямку ДТМ, де є е, по суті три команди. Так вони розбиті на маленькі команди, колективи, які ведуть свою боротьбу, але е, було безліч гонок, де, скажімо, всі гонщики Мерседес блокували всіх гонщиків Audi для того, щоб їхній пілот виграв чемпіонат. Е, те саме було із з BMW вже в цьому році. І якщо у нас буде три боліди Red три боліди Росо, і вони будуть їхати непогано, то це шість болідів попереду е, однієї команди. Це е, цікавий формат для вболівальників е, в цілому, тому що три боліди сильної команди вони цікавіші ніж два. І коли ми нарешті зможемо побачити або Жуля Б'янкі, або Ніко Хюлькенберга в Феррарі, або а, того ж Стофіля Ван Дорна, який може потрапити в Макларен завдяки цьому, або ж навпаки, буде і Алонсо, і Батон, і Магнусон в команді Макларен. Команда Мерседес може взяти молодого пілота до своїх двох зіркових е, топ-гонщиків. Е, це відкриває певні можливості командам, і я думаю, що це підвищить рівень шоу у Формулі 1 ну ось так локально. Да, но учитывая вот э, финансовую составляющую команд средняков, мне кажется, Берни нужно очень сильно пересмотреть политику, если он хочет двигатися в направлении трьох болідів і чуть-чуть удешевить формулу. Берні зараз говорить про те, що вісім болідів, вісім команд йому суттєво е, зроблять дешевшим е, для нього е, витрати на Формулу 1. Він 100 мільйонів буде економити разом зі своїм фондом, е, який його наняв на роботу Так, е, власне, Да, ну, комерційний. ну или, или за прав. счет этого тогда чуть-чуть увеличить выплаты им за телетрансляции. Ну не знаю, но как-то нужно... Все-таки Берни, мне кажется, заигрался в эти ф- финансовые... Я думаю, що Формула 1 в цілому загралася, тому що ті витрати, які зараз є в чемпіонаті, е, цікаву статистику я бачу, що ті 18 мільйонів, які платить Еріксон за те, щоб виступати в команді кейтером, бути останнім серед усіх останніх, е, їх вистачить на сезон для всього пелотону в чемпіонаті з раллі кросу. на цілий сезон е, дуже яскравих гонок, і е, там вболівальників збирається майже стільки ж кожного вікенду, як на Формулу 1. Е, Формула 1 ще нібито живе стандартами початку 90-х, коли були алкогольні чинові компанії, вкладали вони. Просто безліч грошей заливали, вони навіть не думали про ці витрати, тому що до них ішов величезний потік. Зараз цей потік обірвали, і Формула 1 все ще намагається е, тримати себе на тому рівні, але треба переосмислити взагалі все. І я говорив про це багато. Треба, щоб Формула 1 взагалі змінила свою структуру, щоб команди брали безпосередню участь в організації чемпионата, як це в NBA або в NHL. Да, и близости, еще вот чего не вистачає, це близості к гражданскому автомобилестроению не в плані конструкції, а в плані того, щоб. э, ну, скажем так, когда рядовой болельщик да, в- начинает смотреть Формулу-1, он видит в основном какие-то э, довольно далекие от себя имена. Да, это Феррари, суперкары. Знаєш, якщо опуститися нижче до Фіат і до Крайслера, то можна Ну, говорити, не що це Fiat, не не Формула Chrysler, 1. просто мировые, вот мировые, я имею в виду Audi, Volkswagen, э, Porsche, Э, я имею в виду Ford, который, в принципе, мог бы себе позволить, ну, я имею в виду сейчас, э, мог бы себе позволить участвовать. И это было бы интересно. И это было бы, м, мне кажется, это о- очень сильно увеличивало, увеличило бы популярность э, среди болельщиков и привлекло новых, безусловно. Ну, для цього, безумовно, треба, щоб залишилося е, як мінімум 10 10-11 команд, е, щоб для всіх, для всіх вистачило місця. Якщо буде менше команд, то звісно не усі зможуть собі дозволити. Ну скажем так, Audi, Audi, Porsche і Volkswagen, да, они же не придут в любом случае тремя командами, потому что это один концерн. Вітіскоп спортивне відео.